és molt important l'adquisició de, de Can 60 per la pressió immobiliària que té ara mateix eh, el districte Ciutat Vella, també el barri del Raval, per, per l'indret en què està ubicat, no? poder tenir allà equipament públic i tenir habitatge públic em sembla que és un element central per poder contribuir a una millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del, del Raval.